subscribe. masih dari acara custom maxi Yamaha kali ini saya kolaborasi sebentar dengan Miski Encrut Channel ini adalah Yamaha X-Max Jawara kelas daily ya milik Bapak Edi Darmawan dan uniknya ini catnya menggunakan cat mobil sob cat body untuk Toyota Yaris warna orange yang finishingnya pakai siken wow ini di pengereman saja kita udah lihat ada Brembo di sana ada sobek rohlin dari sini kita sudah tahu ya modifikasi ini Hedan. Oh ya buat sobat yang belum nonton video modifikasi sebelumnya cek aja di channel ini ya. Dan video modifikasi berikutnya tunggu saja di channel ini dengan klik subscribe dan lonceng. Tidak ada ruginya untuk subscribe itu berarti mendukung saya untuk lebih rajin berkarya lagi. serahkan aja beberapa part modif sesuai dengan yang sudah diberikan yaitu bannya ini menggunakan uh, sudah Pirelli ya Diablo Rosso depan belakang ya rem sudah ya tadi Brembo oh ini dari tim tank juga sob mantap ya shockbreaker holinnya knalpotnya juga akrafovic warnanya ini yang gimana ya kalem tapi keren gitu uh rim kayak gini memang bikin kesem-sem sob Semoga modifikasi yang ada di channel ini bisa menjadikan inspirasi buat sobat yang akan memodifikasi motornya kaki-kakinya memang saya suka sekali ada kaki-kaki depan belakangnya sob kalau diperkirakan ini modifikasinya bisa dapat X-Max terbaru memang kekar Oh ya kelewatan proyektor depan lampunya itu menggunakan HRV sob. Oke terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.